Herkese selam. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün iPad kutu açılımı yaptıktan sonra çok istenen bir video yani iPad incelemesini yapacağız. Kullandığım uygulamaları, hangi not tutma uygulaması fiyatına değer mi, hangisini alalım. E, ben ikisini de aldım karşılaştırmak için. Şimdi size ikisi hakkında da yorumlarımı yapacağım. Böyle genel olarak iPad incelemesi olan bir video olacak. Bu arada eğer bahsettiğim kutu açılım videosunu izlemediyseniz şuraya bırakıyor olacağım ya da buraya galiba. Şuraya bırakıyor olacağım muhtemelen e, buradan izleyebilirsiniz. E, iPad 8. nesil kutu açılımı, aksesuarlar ve Apple Pencil videom. Teknik özellik olarak çok bilgisi olan bir değilim. Sadece kullanıcı yorumlarımı paylaşıyor olacağım. O yüzden e, yanlış bir şey söylersem ya da size ters gelen bir şey olursa bunlar sadece benim yorumlarım. Bundan sonrası daha iyi anlaşılsın diye iPad'in ekranından devam edeceğim. Şimdi videoya geçebiliriz. Öncelikle kılıftan başlayayım. Bu kılıfı zaten bir önceki videomda yine linkte var. Ee, bu Apple Pencil'a yeni kılıf aldım. E, bunun da linkini bu videonun altına bırakırım. E, ve bunun da ekran koruyucusunu paper like yaptım. Bu şekilde böyle dokunduğunuzda kağıda yazıyormuş hissi veriyor. E, bir de böyle bir kamera kapatıcı aldım. Şimdi öncelikle not tutma uygulamalarından başlayalım. Bu GoodNotes uygulaması. Benim mesela dış ticarette bilgisayar uygulamaları dersinde tuttuğum notlar. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben GoodNotes'u daha çok seviyorum. Ama Notability'nin de çok güzel özellikleri var. Öncelikle GoodNotes'tan başlayayım. Bu şekilde tükenmez kalem, dolma kalem, fırça kalem olmak üzere 3 ayrı kalem imkanınız var. Mesela fırça kalemle daha daha çok bastırdığınızda daha kalın daha az bastırdığınızda daha ince bir yazı elde edebiliyorsunuz. Bunu estetik yazılar için çok kullanıyorlar. Ben maalesef beceremediğim için yani bu şekilde çok güzel yapanı var. Daha sonra burada renkleri var. Kalemlerinizin kalem rengi olarak. Ee, bu normalde şuraya kadar yani şu kadar normalde rengi. Şuradan sonrasını hep ben ekledim. Ee, buradan özele girip internetten istediğiniz hatta onda bu videoyu göstereyim hemen e, internete mesela da istiyorsanız Newton hex kodu yazıyorsunuz. Daha sonra mesela şu rengi çok beğendiniz. Ben şunu beğendim, şunu yapalım. Burada yazan hex kodu yani EBC8B2. Buraya geliyoruz. Özele tıklıyoruz. Hex kısmına EBC 8 B2 yazıyoruz ve rengi ekliyoruz. Bu şekilde istediğimiz renk eklenmiş oluyor. Böyle istediğiniz tonları ayarlayabilirsiniz kendiniz. Mesela böyle setleri var. Ben bunu set olarak almıştım. Mesela bu, bu böyle hepsi set şeklindeydi. Ve hepsini birlikte yükledim. Tek tek hex kodu girmeniz gerekiyor ama ne kadar set de olsa. Daha sonra bunun rengini de hallettik. Kalınlığını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela benimki incedeydi biraz önce. Biraz daha kalınlaştırınca bu şekilde. Bu da en kalın zaten. Benim muhtemelen GoodNotes'un en sevdiğim özelliklerinden biri e, highlighter'ı alta getirmesi. Yani mesela bu bilgiyi çizmek istediğinizde böyle yamuk da çizseniz düzeltiyor zaten ama o çoğunda var. E, bu şekilde bıraktığınız an highlighter yazının arkasına geçiyor. Böylece yazıyı kapatmıyor. Çünkü normalde gördüğünüz gibi kalın bir sarısı var. Ama böyle pasif kaldığı için e, başlık ya da işte highlightlamak istediğiniz şey e, öne çıkıyor. Bence çok güzel bir özellik olmuş. Daha sonra böyle çizmek istediğiniz yuvarlakları çizdiğiniz zaman yani saçma sapan da çizseniz düzeltiyor kendisi. Böyle değişik değişik. Ee, sonra bu özelliğini de çok seviyorum. Mesela buraya yazdınız bu bilgiyi ama yanlış yazmışsınız. Hemen böyle şuradan seçiyorsunuz ve bu bilgiyi istediğiniz yere oynatabiliyorsunuz. Daha sonra buradan resim ekleyebiliyorsunuz. Mesela şu yeni paylaştığım bir post. Yanına da işte avokado tost bu şekilde yazıyorsunuz. Daha sonra böyle fotoğraf çekebiliyorsunuz. Metin ekleme özelliği var. Buraya işte istediğinizi yazıyorsunuz. Rengini, tüm özelliklerini istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Mesela başlıkları bununla alıp sonradan elle yazmaya çok güzel tonlarda var. Sanırım bunların da değiştirme olayı vardı ama hiç denemedim bu uygulamayı, bu özelliğini çok kullanmadığım için çok araştırmadım açıkçası. Ama bu şekilde böyle tatlı bir yazı oluyor. GoodNotes'un bu şekilde kapak özellikleri var. Ben bu özelliğini de çok seviyorum. Buradan yeni not defteri dediğiniz zaman isterseniz boş, noktalı, kare, çizgili bu şekilde Cornell dedikleri e, listeleme şeklinde olan tek sütun, üç sütun, tek sütun karışık şeklinde. Yani bir sürü özelliği var böyle. Ve buradan da kapak seçebiliyorsunuz mesela şu seviyeyi işte diyorsunuz ki ben bunu işte buna Türkçe dersi, buna matematik dersi, buna Almanca dersi yaptığınız zaman e, yine okul defterleriniz gibi böyle düzenli bir defteriniz oluyor. Çok da tatlı duruyor. Ben bu ikisini yapmıştım. Daha sonra bu şekilde koleksiyonlar yapabiliyorsunuz. Kariyer planlama dersi için bu şekilde indirdiğim şeyleri çizmek için burayı kullanmışım. Normalde bu arada pdf'lerimi buradan yapmıyorum ama sanırım bunun pdf'ini bulamadım herhalde. Niye buradan yaptım çok bilgim yok. Bunlar tamamen, bunlar benim notlarım değil bu arada. Ee, yabancı bir bloggerdan aldığım notlar ve çok güzel gözüküyor bence estetik olarak ve ben de biraz bilgi olarak hani ekstra bulunsun diye bu şekilde ekledim. Arada açıkta bakıyorum. Notu nasıl tutulacağına dair çok yorum yapmak istemiyorum. Çünkü açıkçası güzel not tutan biri değilim. Şu şekilde göstereyim. Ben çok klasik not tutarım. Başlık farklı, farklı renk daha sonra bu şekilde sıralıyorum ne yazmam gerekiyorsa. Ee, o yüzden hani bunun için çok güzel yapan, çok güzel tavsiyeler veren videolar var. Onları izlemeniz daha iyi olacaktır. Goodnotes'ta ben şu özelliği de çok seviyorum. Cam ekran mı oluyor bu bilmiyorum ama bu şekilde e, mesela burada yazarken böyle mesela bunu kapatalım. Burada bir şey yazmak istiyorsunuz. Bu şekilde zoomladınız. Böyle yazdınız. Ama bunu her seferinde işte yana kaydırmanız, biraz daha zoomlamanız, Sonra biraz daha yana kaydırmanız falan yani kısacası biraz yorucu ve zahmetli. O yüzden böyle bir cam uygulaması var. Mesela bunu istediğiniz gibi genişletip küçültebiliyorsunuz. Mesela ben şu ölçüde kullanıyorum genelde. Bunu buradan kontrol edebiliyorsunuz artık ve en güzel özelliği sizin için satır atlıyor. Yani mesela başladınız işte buradan kaleme geçerim. Başladınız böyle böyle yazıyorsunuz. Sonra buraya geldiğinde, yani buraya tıkladığınızda sizin için kaydırıyor. Bir daha yukarı çıkıp kaydırmanıza gerek kalmıyor. Yine buradan devam ediyorsunuz. Yine sona geldiğinizde yine buradan sizin için kaydırmaya devam ediyor. Yani bence çok güzel bir özellik olmuş bu. Benim en çok kullandığım ve GoodNotes muhtemelen bu kadar sevmemin en büyük nedeni olabilir. Sanırım uygulama genel olarak bu şekilde. Başka bir böyle önemli bir özelliği çok aklıma gelmedi açıkçası. Şimdi biraz da Notability'ye bakalım. Notability ben hiç kullanmadım ama içeriğinde gerçekten çok güzel şeyler var. Bu biraz daha sade. GoodNotes biraz daha e, biraz önce gösterdiğim gibi böyle estetik not mesela şu tarz bir notu bu tarz bir notu good notes'ta tutarsınız ama notability yani tam benlik aslında niye kullanmıyorum bilmiyorum. Benim gibi sade not tutuyorsanız kesinlikle notability sizin tercihiniz olmalı bence. Buradan yeni not açıyorum. Notability'nin bence kesinlikle en güzel özelliği şuradaki ses kaydı olayı. Bu ses kaydı alınırken nereye not yazdıysanız oraya da götürüyor sizi. Yani mesela şimdi ben 8 dakika, 8 saniyedir bunu kaydediyorum. Ee, ve 11. saniyeye ya da şu an gidiyor işte saniye. Mesela Elif yazmak istedim. Bu ses kaydını durdurdum. Bu şekilde ses kaydını dinlerken benim elif notunu aldığım yerde bu notu tekrar yazıyormuşum gibi oluyor. Yani sanki o konuşurken bir daha yazıyormuşum gibi. Böylece nereye ne yazmıştınız, hoca ne demişti de ben bunu almıştım gibi düşünceleriniz olduğunda çok kullanışlı bence. Burada da bu şekilde metni taşıma özelliği var. Şu tuşa basarak isterseniz yuvarlak şeklinde seçebiliyorsunuz böyle şey Good Notes'taki gibi ya da böyle kare şeklinde direkt toplu. Daha büyük bir yazıysa mesela. Bu da highlight'ı. Bunda mesela o bahsettiğim Good Notes'ta bahsettiğim özellik yok. Mesela bir not aldınız. Şu şekilde zoomlayalım. Elif yazdık. Buradan üstünü çizdiğiniz zaman bu şekilde böyle üstünde duruyor. Anlatabildim mi bilmiyorum ama hani belki şu an şey durmuyordur böyle gayet belli işte falan gibi. Ama normalde gerçekten rahatsız edici. Bunda da biraz önce söylediğim gibi hex kodonuyla renk ekleme seçeneğiniz var. Mesela bu renkleri ben eklemiştim. Ee, bunda mesela o GoodNotes'daki gibi defter olayı yok. Not şeklinde daha çok. Not aldıkça aşağıya doğru ve not tarihi genelde başlık oluyor. Bunu siz değiştirmezseniz yani mesela başka bir şey yapmazsanız not tarihi başlık olarak kullanılıyor. Ee, bunun içeriği daha az. Yani kağıt içeriği daha doğrusu. Böyle çizgili var. Biraz geniş çizgili. Daha çok çiz geniş. Bu da en geniş. Yine karede de genişe doğru gidiyor. Noktalıda da aynı şekilde ve bir de düz var. Daha sonra kağıdın da böyle içeriğini seçebiliyorsunuz. Bunda kapak özelliği yok. Bu şekilde mesela bir not defteriniz oluyor. Bu şekilde Notability ve GoodNotes yani daha bir sürü özellikleri var. Gerçekten var ama benim şu anlık aklıma gelen ve yorum yapabileceğim bu ikisi oldu. Benim en çok kullandığım not tutma uygulamasına geçmek istiyorum. O da PDF Expert. Bu ücretsiz. E, bu arada GoodNote sanıyorum ki 50-60 gibi bir fiyatı var. Notability'nin de 35'ti ben aldığımda şu an ne kadar gerçekten bilmiyorum. Ee, ama dediğim gibi sade not tutmayı seviyorsunuz. Notability biraz daha notlarıma özen göstereyim, estetik not tutmak istiyorum gibi bir amacınız varsa GoodNote sizin için daha iyi olacaktır. Notability ses kaydı özelliği için alanı da çok biliyorum. Eğer ders sırasında not alıyorsanız ve tam olarak ne demişti de bu notu yazmıştım gibi bir karışma oluyorsa ya da hocanın ses kaydını alırken bazen anlamadığınız olaylar oluyorsa e, Notability ikisini bir anda yapıyor. Hem not alabiliyorsunuz hem ses kaydı. O yüzden üniversite öğrencileri için bence Notability daha uygun olur. Şimdi PDF Expert'e geçelim. Bu uygulama tamamen ücretsiz. Ee, tabii ki ücretli hali de var ama hiç gerek yok. Ben çok severek kullanıyorum ve ücretli bir özelliğine de hiç ihtiyaç duymadım şimdiye kadar. Bunlar mesela benim leksikoloji notlarım. Şuradan bir örnekle gidelim. Bu tamamen PDF üzerine. Sadece PDF dosyası yükleyebiliyorsunuz. Yüklediğiniz PDF dosyasının üzerinde istediğiniz gibi highlightlar, altını çizip, üstünü çizip, metin ekleyebiliyorsunuz. Üstüne not alabiliyorsunuz, e, silebiliyorsunuz gibi gibi birkaç tane özelliği var. Ee, ben daha çok pdf üzerine not almakla gittiğim için bu uygulama beni çok kurtardı açıkçası. Ee, mesela leksikoloji dersinde hocanın önemli bahsettiği yerleri fosforlu kalemle çizip daha sonra üstüne kendim kendime anlatabilecek, kendime açıklayacak kısa kısa notlar alabiliyorum. Ya da mesela uzun bir not almak istiyorsanız şuradaki işareti basarak buraya istediğiniz bir notu alıp daha sonra burada böyle duruyor ve siz bunu açtığınızda o not hem yer kaplamıyor hem de yani mesela bu konuyla ilgili bir notsa buraya bırakıyorsunuz ve o konuyu tekrar bakarken açıp ne yazmıştım, not neymiş gibi bakabiliyorsunuz. E, bu uygulamayı çok seviyorum dediğim gibi. Sadece PDF üzerine gördüğünüz gibi genelde burayı kullanıyorum zaten. E, bu da tamamen ücretsiz. Bir de Speechify var. Bu uygulamayı da çok seviyorum. Galiba açtığım her uygulamayı çok seviyorum diyorum. Sevmediğim uygulamaları önermezdim. Yani hepsi şu an anlattıklarımın hepsi gerçekten çok severek kullandığım uygulamalar. E, bu uygulamayı da çok sık kullanıyorum. Mesela e, Rusça bir şey duymak istiyorum. Ben Rus dili edebiyatı okuyorum bu arada. E, Rusça bir şey dinlemem gerektiğinde, telaffuzundan emin olmadığımda tabii ki Google Translate'e de yazabiliyorsunuz ya da Yandex'e de yazabiliyorsunuz ama e, biraz daha uzun metinler için konuşuyorum. Mesela burada bir hikaye var. Bunu bu şekilde buraya kopyalıyorsunuz ve sizin için seçtiğiniz dildeki kişi okuyor. Через минуту в окне появляется старушка. Bu şekilde okuyor hem de nerede kaldığını da gösteriyor ama sadece bu işe de yaramıyor tabii ki. İsterseniz Türkçe seçip işte hem bir şey dinlerken hem başka bir iş yapabiliyorsunuz. Ya mesela burada Старушка. ben bunu açtım. которая начинает Hem bunu dinlerken hem de işte PDF Expert'e girip notlar alabiliyorsunuz. Büyük bir zaman kaybından kurtarıyor çünkü uzun okumanız gereken bir şey oluyor. Sonra başka bir işiniz daha oluyor ve hepsini bir yetiştirmek hani hani onu sadece böyle oturup bir saat boyunca okumak bazen zor geliyor. Okul işleri için bahsediyorum. Kitap okumak değil tabii ki bu. Ama okulda okumanız gereken uzun metinler olduğu zaman burayı kopyalayıp çok rahat bir şekilde hem onu dinlerken hem de başka işler yapabilirsiniz. Daha sonra böyle klasik uygulamalar var. Google dokümanlar, Word, OneNote. Ee, bu Notewriter ücretsiz bir not uygulaması hiç kullanmadım açıkçası. Hiç yorum yapacak şeyim yok şu an ama görmüşken girip bakalım mesela. Mesela bu da Good Notes gibi galiba. Yani bu da ücretsiz bir uygulama ve Good Notes'a güzel bir seçenek olmuş. Not tutmak için para vermeyeceğim diyorsanız e, Not Writer'mış uygulamanın adı. Kesinlikle bakabilirsiniz. Gayet yeterli buldum ben. Tabii çok inceleme imkanım olmadı ama Quizlet yine okulda çok severek kullandığım e, kart uygulaması. Bunu muhtemelen çoğunuz biliyordur. E, yine de bir bahsedeyim. Bilginin bir tarafını bu tarafa, bir tarafını diğer tarafına yazıyorsunuz. Daha sonra öğren dediğinizde mesela sizin için soruyor. Sonra doğru cevabı seçtiğini seçiyorsunuz. Ya da işte yanlış seçtiğinizde mesela mesela ben diyeyim. Burada doğrusunu söylüyor. Ya da yazarak da çalışabiliyorsunuz. Mesela size söylüyor siz de cevabı biliyorsanız yazıyorsunuz. Bilmiyorsanız bilmiyorum diyorsunuz ve sizin için cevabı söylüyor. Daha sonra test özelliği var ya da sadece mesela en başta görmek istiyorsunuz bir. O zaman da kartlar moduna girdiğiniz zaman mesela sızadi arkasında biliyorum, bilmiyorum, biliyorum. Biliyorum dediklerinizi daha az gösteriyor, bilmiyorum dediklerinizi daha sık karşınıza çıkarıyor bu şekilde bilgi kartları oluşturuyorsunuz yani. Bunu tamamen kendiniz de yapabilirsiniz ya da bildiğiniz bir konu varsa araya da bilirsiniz. Mesela Harry Potter için kart bakalım. Bu şekilde istediğiniz bir içeriği kullanabiliyorsunuz yani. Force uygulaması muhtemelen yine hepiniz biliyorsunuzdur. Çok da severim. Ee, belli bir süre belirliyorsunuz. O süre içinde telefonunuza bakmazsanız ve düzenli ders çalışırsanız sizin için bir ağaç dikiyor. Daha sonra ormanınız falan var. Ne kadar çok ağaç dikerseniz e, belli bir sayıya ulaşınca o ağacı gerçekten bağışlıyor oluyorsunuz. Yani sizin için gerçekten gidip ağaç dikiyorlar. Öyle öyle bir sürü özellikleri var. Focus to do da Forest Alliance'ı diyebilirim. Bunda görevleriniz mesela yapmanız gereken. Ben mesela bir gün diye bir sürü böyle yazmışım. Şu ünite bu ünite diye. Bunu mesela 30 dakika başlatıyorsunuz. Dış ticarette girişimcilik ikinci ünite için 30 dakikalık bir e, süre başlatıyorum ve bitince işte bu görevi tamamladınız diye haber veriyor. Burada uygulama hakkında eksik bir bilgi vermişim. Fokusu da aslında bir Pomodoro uygulaması. Yani Pomodoro teknikleriyle size seanslar haline 30 dakika ders, 10-15 dakika mola şeklinde Pomodoro seansları yapıyor. iMovie zaten edit yaptım. uygulama dışında Almanca çalışıyorum ben. Aldığım kitaplar Mention kitapları. Onun dinlemesi için böyle bir uygulama. Bu kadardı sanırım iPad'imin içindekiler. iPad'imin içeriği genel olarak bu şekildeydi. Ee, çok fazla kullandığım uygulama yok çünkü ben genel olarak bunu okul için kullanıyorum. Not alma ve okul dosyalarım bir arada olsun diye kullandığım uygulamalar var. Ben bu tableti yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Bir aydır kesintisiz her gün elimde ve kesinlikle çok memnunum. Fiyatı özellikle çok uygun bence. Ee, hem bir Apple ürününe göre hem genel olarak tablet ve bilgisayar açısından baktığımızda. E, çünkü bu tableti alıp bir bluetooth klavye alıp bilgisayar olarak kullanan çok var ve çok da kullanışlı olur bence. Çok da uyguna gelir. Bunu bir önceki videomda da söylemiştim. Eğer benim gibi sadece okul için istiyorsanız 32 GB yeterli olacaktır. Benimki 32 GB. E, ama eğer edit ya da oyun işleriyle uğraşıyorsanız ya da bol bol oyun indirmek istiyorum tabletime diyorsanız 128 GB tercih etmeniz muhtemelen daha iyi olacaktır. Videoda gördüğünüz her şeyin linkini tekrar aşağı bırakacağım. Bir önceki videomu izlemediyseniz şuraya koyuyorum. İzlemeyi unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonra her hafta video atmaya çalışacağım. O yüzden takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.